j'ai passé ma journée gaulois, euh, moi euh, vous êtes filmés Hello Hi everybody We're gonna try to practice song of Rihanna Pourquoi tu parles en anglais Je sais pas, t'as dit hello ben, J'aurais dit hola, t'aurais parlé en espagnol <laughs> Non, ça, ça m'étonnerait, moi je parle pas espagnol <laughs> Alors, on va vous interpréter une chanson de Rihanna. Diamonds. So I hope you like it. Love it. Share it. What the Just enjoy it. <laughs> Pourquoi tu parles avec tes mains ah, je sais pas, je trouvais ça cool. C'est euh, naze. <laughs> C'est de la merde. Ah. Mais je fais quoi en fait Tu peux parler, hein, mais t'as pas besoin de montrer à chaque fois que je parle. <laughs> D'accord. Alors, on va vous interpréter. Bref, on va vous interpréter une chanson de Rihanna. <laughs> non, non. Euh, parce que là, c'est pourri. Là, juste. tu fais quoi là Je suis un training. Ouais Ouais hum. Ouais J'allais le dire, ouais. Eh ben, c'était long. Enfin, c'était bien, hein. C'était long. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find life in a beautiful... Euh, attends, attends, stop, stop, stop, stop. Quoi Find love in a beautiful... J'ai pas de retour T'as pas de casque Ah oui, <laughs> du coup ça sert je te mets mal Ouais vision on ah. Les gestes, tu cesses Mais je sais pas quoi faire avec mes mains <laughs> Je te les mets dans le fion, je m'en carre Ah c'était une image Ah <laughs> pardon, je suis désolée Ah, t'es dégue Oh ça va, c'est si. On peut reprendre Oui c'est à toi, hein Oui. Direct. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Euh. Oh, putain, mais tu vas nous faire de la merde pendant encore longtemps, là euh, Je suis désolé. T'es désolée Ça fait combien de temps que je te demande de répéter cette putain de vibe Trois semaines. Pardon Trois semaines. Combien Trois semaines. Quoi Trois semaines Ah, tu me cries pas dessus, hein I'm in the sky. I non mais t'es sérieuse là Tu vas nous gueuler ta note jusqu'à ce qu'on t'entende en Afrique euh, Non mais yo What the fuck Et euh, j'ai le droit de chanter moi aussi et eh, on est dans une cover, c'est normal que je fasse des trucs personnels euh, les trucs verso c'est pendant les couplets, pendant les refrains on est censé chanter ensemble. Euh, tu me fous les boules, tu me fous les boules, tu me fous. Appelle là, je mets la fin. Appelle là, tu chantes pas bien.